मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा Alright, should I get another beat so hard? जल मजल बहरा सुरमत को छन्ना मेरा ही चल आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाओ अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाओ यारो यही है वादा के वादे से अपने मिट जाओ मेरे जीने का जीने का ढंग है सामने होता क्या मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा So hard, you're jelma jelma hai raal, you're rockin' and rollin' tonight. Mera hi chalwa, you're jelma मेरा ही जलवा